亲爱的阿巴夫，新的一天开始了，我们来到主你的面前，向你感谢和赞美。你的话是我们脚前的灯，路上的光，照亮我们前面的道路。你的话安定在天，永不摇动，使我们不被半跌。主啊，感谢你这一周的保守和看顾，再一次秋真的宝雪遮盖涂抹，洁净我们。 教我们洗除净净，让我们明白主你的旨意和安排，一心的行在主你的恩典当中。主啊，感谢你，祷告奉我主耶稣基督得胜的尊名祈求。阿门。亲爱的阿巴父，新的一天开始了，我们来到主你的面前，向你感谢和赞美。 你的话是我们脚前的灯，路上的光，照亮我们前面的道路。你的花安定在天，永不摇动，是我们不被半跌。主啊，感谢你这一周的保守和看顾。再一次求主的宝血遮盖、涂抹、洁净我们。 将我们洗除静静，让我们明白主你的旨意和安排，一心的行在主的恩典当中。主啊，感谢你，祷告奉我主耶稣基督得胜的尊名祈求，阿门。亲爱的阿巴父，新的一天开始了。 我们来到主你的面前，向你感谢和赞美。你的话是我们脚前的灯，路上的光，照亮我们前面的道路。你的话安定在天，永不摇动，使我们不被绊跌。主啊，感谢你这一周的保守和看顾。再一次求主的宝血遮盖。 伏魔洁净我们，将我们的喜除净净，让我们明白主你的旨意和安排，一心的行在主你的恩典当中。主啊，感谢你，祷告奉我主耶稣基督得胜的尊名，祈求阿门。